Kamu dapat uang berapa? Aku dapat uang di sini, Me. Aku dapat uang di sini kekuali coba kan. Berapa dapatnya? Kamu dapat uang berapa? Coba coba kasih tunjuk. Coba kasih tunjuk.